Tagon quinte quin de la trudi soligen Amsterdamo. Mi volas teni la memoron de la tago fluo, char alicase mi riscas kiel viam sias perdi la fadenon. Tagoi similas unu la alian sed estas kelkaj ŝanĝetoj fakte estas uh, sufiĉe da homoj en la superbazaro kiu svarmas sed uh, respektas la distancojn kaj survestas la bush maskoin masketoin Do, mi devas diri che, malgrau la facto che non estas la tempo por attendi Christnascon, mi ne vere sentas tion. Cai shainas al mi che ancao en la urbo la generala sento ne estas tiel Christnasca, au alivorte temas prii unica cristnasco espereble. Cia la sento estas stranga. Ciu vi sentas cristnascon ciare? Ies case ciu vi sentas cin diversa? Do, se vi volas respondi al mi, donu commenton. En la toi retoi, in vi preferas. Mi lasas vin kai min alla cum medito do restu cum ni cum meditu cum ni dankon mine Saluton kai bon venon al nova Zamenhof medito. Hodiau mi volas legi kai mediti kun vi sur kelka i vorto e ki venas antao la Bologna congresso kiam Zamenhof clarigis la resonoin qui portis ali proponi declaration pri la essenso de esperantismo. Ni legu cune el pagio ducentri dec nau. Ecte la comenzo. Tre multa in persona in fortenas de nia afero nur la nestiado de gia essenso. Oni pensas che ni volas mortigi la nazia in linguoin, che ni havas ia in cascita in celoin, che esperanto estas unu el multai existanta e lingua internaziai, chi es reciproca concurado ne estas ancora finita, che ni batalas ne por ideo de lingua internazia, sed nur nepre por nia partia lingvo, che esperanto estas ia pure persona afero, cae ciui partiano partianoi dependas ciam de la constante shangigiontai caprizoi de gia autoro, che nia afero estas la entrepreno comerza. Cotopo. Mi electis citiun el tiron, char Shaina salmike compreni tiun turno punctum de la esperanto historio ege utilas al ni por ne fali en la risco confusigi pri gia signifo. Do la cefa celo lau mia compreno estis forigi la clacioin pri necasci pri cascitai celoi de esperanto kai estas interesse la antau iugio contra entrepreno i commerzai qui qui ancora existis tiam kai ancora resistas facte en multai partoi de esperantuio, lau mia compreno, cae la substreco de la facto che esperanto estas ideo cae idealo antau o lingvo. Sed verdire tio, cio ci ne, ne aperas en la fine versio de la declaratio, che do tio esas anca o la mi interessa. Char tio instruas al ni che la volo de Zamenhof caine nur ne ciam estas respectata en democratia ne diru afero kiel facte la congresso tiama estis. Cae do eble ni devas antau vidi resulto in qui shatas qui pardonu placias al ni qui in ni shatas sed ni devas ancau accepti la factum che quel foie tiui resultoi simple ne realigas. Nu, jen instigo por cum mediti, dancon pro via attento, gis morgau, cae ciel ciam, antauen, sen fine.